Привет всем, с вами Скамула, и сегодня я вам покажу, как сделать звонок. Он отличается от других звонков, то что когда вы входите в дом, то тогда, тогда он играет, когда вы ходите из дома, то тогда он не играет. Давайте проверим. Вот, нам дали печеньку, вышли, она не играет. Заходим, нам дают печеньку, выходим, и все. Мы можем выходить сколько угодно. Нам не дадут печеньки, не дадут музыки. А входить мы можем тоже сколько угодно, но печеньки скоро кончатся. Начнем с пола. Сделаем его 3 на 3. Здесь нажму и здесь нажму на плиту. Здесь дверь. здесь каркас. Копаем тут яму. Этот рестон, идет от первой нашей плиты. Если мы на нее нажмем, то она загорится. Точнее, рестон загорится. И это тоже горит, рестон. Проверяем, чтобы между проводами было три блока. Раз, два, три, все. Значит, все правильно. Копаем дальше. Ставим здесь блок. И здесь тоже. блокам ставим факела. И проводим тут дальше. Посередине ставим Redstone. Здесь блок, здесь редстоун и здесь факел. Дальше мы еще накопаем для того, чтобы сделать проверку. Здесь ставим повторитель на максимальную задержку. Чем задержка больше, тем выше шанс, что звонок работает. Строим вот такую конструкцию. Здесь ставим красный факел и здесь растом. Хотя красный факел тут может э, на любом месте, главное, чтобы он находился на блоке, на котором есть этот рестон. Поставлю его здесь, так как звонок я хочу установить вот в той стороне. походу вылетел. Ну, ничего, бывает. Ставим опять тут повторитель. Теперь разберемся. Сначала посмотрим, ничего ли я не сломал. Нет, вроде бы. Давайте посмотрим, какая нам нужна проверка. Во-первых, нам нужно, чтобы когда мы шли, точнее заходили, работала эта нажимная плита, а это отпустилось. Значит, нам надо, чтобы это не работало. Значит, здесь ставим повторитель на минимальной задержке и, и ставим здесь рестон. Дальше, посмотрим. Нам надо, чтобы, когда мы шли, у нас какой то мгновение, ну, маленький промежуток времени, работали две нажимные плиты. И именно для этого и служит этот повторитель, так как он запоминает э, то, что мы нажали именно две нажимные плиты. Поэтому нам надо тут поставить факел. Так как э, как только два этих факела погаснут, этот загорится, этот активируется, повторитель, и погасит этот факел. Тем самым он даст доступ к этому факелу. нам еще надо этот Ресторан проверить. Нам надо, чтобы когда мы заходили, этот... Ой, извините. Эта нажимная плита работала. Даже здесь тоже красный факел. Опять что-то я падаю. Дальше проводим Ростов к нашему музыкальному блоку. Лучше делайте где-то под стеной, потому что можно его легче всего спрятать, если у вас маленький подвал, как в моем случае. Здесь музыкальный блок и проводим рестон. Тут землей, а тут уже тоже можно землей заложить. Но ставим нажимную плиту обратно. Здесь можно деревом и проверим. Вот у нас играла музыка. Вот у нас не играет. Вот у нас играла. Вот. Ну, вот так это все работает. Спасибо за просмотр. С вами был СГМО. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока. Give them the boot. You know I'm a radical. Give on the boat. The roots, the reggae on my stereo.